head, I <laughs> अभी तो तेरे पापा भी मस्त हुए होंगे एकदम अरे बिल्कुल अरे सोनू सोनू वाला घर उसके बिना सुना सुना लग रहा था विनोद लाला मुझे तेरे पापा नॉर्मल हो गए अच्छा ये बताओ सुनू बड़ा कि वहाँ पे बर्थडे पार्टी कैसी रही सुपर बाबा इतना मजा आया कि पूछो ही मत आ, हाँ. आ तेरी शक्ल से दिख रहा है सब आप दोनों के चेहरे की खुशी देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने मुझे बहुत मिस किया हम्म? मंजे गायब किया ना लेकिन तेरे बाबा की तेरे बिना तो भूख नींद सब गायब हो गई थी पूछ उनको अरे होगी ना मजा लाडकं पिल्लू नव्हतं माझ्या बरोबर अच्छा सोनू तुमने भी मुझे वहाँ पे बहुत मिस किया होगा ना नहीं थोड़ा तो किया होगा ना थोड़ा भी मिस नहीं किया है? थोड़ा भी नहीं अरे मेरे प्यारे बाबा मैंने आपको थोड़ा नहीं बहुत मिस किया हम्म, अब ये बताओ कि हम दोनों के लिए दोनों से क्या लेके आई हो हम्म, अब भी दिखाती हूँ ये लीजिए लोनावला की famous chikki and chocolate purse ओहो वाओ लेकिन सोनू बड़ा ये तो बहुत ज्यादा है बाबा ये तो कुछ भी नहीं है आपको गोली को देखना चाहिए था उसने इतनी सारी चिक्की ली है कि मतलब पूछो ही मत और अरे बाप रे इतनी सारी चिक्कियां पूरी दुकान उठा कर ले आए क्या लेकिन बेबी इतनी सारी चिक्की एक साथ खाना इज नॉट गुड हाँ मम्मा आप कैसी बात कर रहे हो पूरी एक साथ थोड़ना खानी है धीरे धीरे ओले ओले खाएंगे है ना बाबा सही बात है और वैसे भी ये पूरी चिक्की हमारे लिए थोड़ी है इसमें से थोड़ी चिक्की मैं गोकुलम सोसाइटी में भी बांटने वाला हूँ हाँ। बेटा तुम्हारी ट्रिप कैसी रही हाँ कैसी थी बर्थडे पार्टी मम्मा पापा मैंने डिसाइड कर लिया है अब लाइफ में ऐसी बर्थडे पार्टी में कभी मिस नहीं करूंगा लगता है बहुत एंजॉय किया तुमने बहुत बेटा वहाँ क्या क्या खाया आप हाँ? मेरा मतलब है क्या क्या किया मम्मा पापा मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाई वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज की गेम्स के लिए इतने मजे किए लेकिन ना सिर्फ एक चीज की कमी थी हा? किस चीज की कमी थी बेबी आपके हाथ के खाने की बेबी <laughs> मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ हम्म। नहीं नहीं एक्चुअली दो प्लेट लाना पापा भी तो खाएंगे सही बात है अभी लेकर आती हूँ हाँ, हाँ। क्या खाएंगे पापा हम्म। आह बढ़िया खाना हो गया अभी फटाफट पेपर चेक करके सोडा पीने जाता हूँ हम्म, पहला किसका है रोहन आई दिवे लावले पर ये, ये ये कौन सा आंसर होता है चश्मे का उपयोग कब शुरू हुआ जब से आंखों के नंबर आए तब से अरे काय लाल किला किसने बनाया था मजदूरों ने रोहन कठिन बाबा कठिन है हाँ बोलिए भिड़े सर कैसे हैं आप मैं तो ठीक हूँ लेकिन रोहन ठीक नहीं है अरे नहीं वो तो एकदम ठीक है मस्त खेल रहा है वो आपस वो खेल ही रहा है पढ़ाई के साथ ही वो खेल ही रहा है उसका ध्यान भटक गया है पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है उसका हाँ है वो उसको जरा बोला फोन पे और फोन स्पीकर पे रखिए जी सर रोहन रोहन जी पापा भिड़े सर का फोन है बात करो उनसे बहुत गुस्से में है क्यों अरे क्यों क्या क्यों गुस्सा नहीं करो तो और क्या करूँ तुम्हारा पेपर चेक करा था मैं तुमने सारे सवालों के जवाब गलत लिखे शायद सर आप किसी और का पेपर चेक करे होंगे रोहन ने तो मुझे बताया उसने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए और उसे फुल मार्क्स मिलेंगे अच्छा आप उसके जवाब सुनिए उसने क्या लिखा है यहाँ पे सवाल ऐसा था कि चश्मे का उपयोग कब से शुरू हुआ तो उसने लिखा है जब से आंखों में नंबर आया तब से अरे ऐसे कोई जवाब लिखता है आगे सुनिए दूसरा सवाल ऐसा है कि लाल किला किसने बनाया तो उसने लिखा है मजदूरों ने जबकि जवाब है शाहजहां ने और भी ऐसे अतरंगी जवाब लिखे है उसने सिकंदर कौन था तो आमिर खान मजाक नहीं है रोहन तुम्हें कितना समझाया था पढ़ाई लिखाई को लेकर हाँ? और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है अभी से तुम्हारा खेलना कूदना सब बंद सॉरी बोलो भिड़े सर को बोलो सॉरी सॉरी भिड़े सर गलती हो गई अब मैं ठीक से पढ़ाई करूंगा हाँ ठीक है ठीक है और हाँ रोहन के पापा अभी ज्यादा मत डांटिए उसे मैं उसे कल समझा दूंगा है ना ठीक है सर ओके अभी चेक करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है पहले जाके सोडा पीता हूँ दोस्तों के साथ हाँ? ये क्या हम लोग थ्री बी के फ्लैट खरीद लेते हैं थ्री बी एच के हाँ क्या अच्छा तो थ्री बी में दिमाग में कहाँ से आ गया और थ्री बी की जरूरत क्या है हमें तीन लोग तो है तुम में और सोनू कोई जरूरत नहीं है नहीं नहीं बहुत जरूरत है आपने अभी तक आपके जमाने का जितना भी सामान जमा करके रखा है ना उसके लिए हमारा ये घर छोटा पड़ रहा है अच्छा सरल बोलायचं नाहीये ताना मारना ही है ना तो और क्या करूँ हर कोने में आपका प्यारा भंगार पड़ा होता है माधवी मेरी पुरानी चीजों को भंगार मत बोलो हाँ? तो और क्या बोलू जो चीजें काम में नहीं आई हो जो नहीं आती हो और जो नहीं आने वाली है उसको तो भंगारी बोलते हैं ना नहीं नहीं नहीं हर पुरानी चीज भंगार नहीं होती उन पुरानी चीजों में हमारी यादें होती है जो हमारे दिल से जुड़ी हुई होती है छोड़ो तुम नहीं समझो नहीं मैं सब समझती हूँ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो चीजें काम की नहीं है वो एक बार चेक करके भंगार में दे देते हैं ना सब नहीं नहीं अभी नहीं देखूंगा मैं बहुत थक गया हूँ ठीक है फिर अभी सो जाइए कल देख लेना हा? नहीं नहीं मैं अभी सोने नहीं वाला अभी सोडा पीने जा रहा हूँ हो मतलब सोडा पीने जाने का उत्साह है बंगर चेक करने का उत्साह नहीं अभी माधवी ये बार बार बंगर बोलना बंद करो और दूसरी बात ये सोडा पीना तो एक बहाना होता है असल में दोस्तों से गप्पे लड़ाने के बाद ना दिन भर की थकान दूर हो जाती तुम्हें पता है माधवी हम सबकी जिंदगी में ना पांच डॉक्टर होते हैं जो तो कोई फीस चार्ज नहीं करते डॉक्टर नंबर एक सूरज जो हमें ऊर्जा देता है विटामिन डी देता है जिससे हमें स्फूर्ति मिलती है डॉक्टर नंबर दो अच्छी नींद जिसे मिलने से हमारी सारी थकान दूर हो जाती है डॉक्टर नंबर तीन हमारा परिवार तुम जैसी प्यारी बीवी जो मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाती है सोनू जैसी प्यारी बेटी जो माँ बाप का नाम रोशन करती है डॉक्टर नंबर चार कसरत कसरत करने से पूरा शरीर तंदुरुस्त रहता है और डॉक्टर नंबर पांच हमारे दोस्त जो सुख दुख में हमारा साथ देते हैं जिनके साथ बातें करने से मन हल्का हो जाता है जिनके पास ये पांच डॉक्टर है ना माधवी वो जिंदगी में बीमार कभी पड़ ही नहीं सकता बरोबर प्रकाश पडला डोक्यात जाइए सोडा पीने जाइए और आने के बाद चेक कीजिए हाँ ठीक है सवाल जल्दी आना हाँ डॉक्टर नंबर तीन आपका इंतजार कर रहा है डॉक्टर नंबर तीन परिवार हो हो हाँ जल्दी आता हूँ आ गया आ गया मेहता साहब आ गया चलो भाई चलो जेठालाल आज दो सोडा पीना पड़ेगा मुझे क्यों अरे क्यों क्या यार मेरे ऑफिस में जो मेरे दो सर वाला बॉस है ना हम्म। अपने दोनों सर से मेरा इकलौता सर उसने से कस के पकड़ा हुआ है कि सर कस का जोकर बन गया हूँ हाँ हाँ मेहता साहब दो सर में से एक सर मेरा सरकस सरकस ये शब्द मत सुन के लगता है मुझे दो सोडा पीनी पड़ेगी ना भाई वैसे तुम्हारा दिन कैसा बीता अरे भट्टा साहब ये कमाल का किस्सा हो गया मेरे साथ हुँ? हम्म? अरे वाह क्या किस्सा हुआ बताओ अरे बताओ ना नहीं क्यों अबे इधर बता दिया ना तुम्हें तो सोडा शॉप पे जाके तुम वहाँ सबको बोलोगे अरे पता है जेठालाल के साथ क्या गजब का किस्सा हुआ फिर सबको दोबारा बताना पड़ेगा इसलिए एक काम करता हूँ उधर छोटा शॉप पे सबको एक साथ बता देता हूँ हाँ, चलो अरे आ गए आ गए आ गए भिड़े जेठालाल मेहता सब आ गए कोरम पूरा हो गया आओ आओ एक मिनट आओ भाई आप इधर क्यों बैठे आप अपने जगह पे आओ ना अरे इनमें किधर किसका नाम थोड़ी लिखा है कोई किधर भी बैठ सकता नहीं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं कोई किधर पे नहीं आपका जगह उधर है उधर बैठो अरे ये क्या अरे तो क्या बच्चे के जैसे करता अरे कोई बात नहीं आइए तुम यहाँ बैठो तो बैठो मैं वहाँ बैठो हाँ, जाओ जाओ नहीं नहीं नहीं ठीक है ठीक है आताराम एक काम करो पवड़ा तुम उधर चला जाओ आताराम तुम इधर बैठो नहीं मुझे उधर नहीं बैठना है मैं इधर ठीक हूँ भाई मैं क्यों जाऊँ तो अरे बैठ बैठ हाँ सुनो जेठाला क्या क्या क्या बता रहा है जेठाला जेठाला के साथ बहुत कमाल का किस्सा हुआ हिस्सा हो गया जेठालाल के साथ अच्छा वही बताने जा रहा है बोलो बोलो क्या हुआ भाई क्या हुआ बताओ हाँ भाई दसो दसो वो क्या हुआ मैं गोडाउन पहुंचा तो ये मैं क्या देख रहा हूँ दिन दहाड़े मेरे गोडाउन में चोरी अरे बाघा कहा चला गया उसको पता है मगन आज छुट्टी पे फिर भी गोडाउन खुला छोड़ के गया आज तो अच्छा फायदा हो गया है हाँ बहुत दिनों बाद इतना सारा माल हाथ लगाए अरे जल्दी कर सारा सामान टेम्पो में डाल सेठ आए हाँ, इससे पहले अपने को निकलना है ओहो इतनी प्लानिंग टेम्पो वेम्पो लेके आए लेकिन बेटो तुम्हारा पाला एक अच्छी माड़ू से पड़ा है अभी देखो मैं क्या करता हूँ अभी फटाफट पुलिस को बुला लेता हूँ अरे ये शटर किसने बंद किया मैंने अरे कौन हो तुम अरे वो छोड़ो इतने हट्टे घट्टे होते हुए ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती अरे शर्म किस बात की ये तो हमारा पुश्तैनी धंधा है पुश्तैनी पुश्तैनी मतलब मेरे बाप दादा भी यही धंधा करते थे अरे पुश्तैनी का मतलब मुझे पता है मुझे मत समझाओ हाँ तो ये शटर खोलो हमें जाने दो यहाँ से अरे बेटा ये शटर तो अभी तभी खुलेगा जब ससुर जी आएंगे और तुम्हें पकड़ के ले जाके ससुराल में बंद कर देंगे अरे ससुराल नहीं जाना है वहीं से भाग कर आया हूँ उन्हें मेरा ये धंधा पसंद नहीं है ये सब पहले सोचना चाहिए था अरे लेकिन आप हो कौन मेरे ससुर जी के दोस्त हाँ अरे कौन से वाले नाम क्या है चुप यस सर आप सही कह रहे हैं सर सर मैं कुर्सी पर बैठा नहीं रहता हूं सर मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाता हूँ सर मेरी तकदीर ही खराब है सर जो केस मैं सॉल्व करने जाता हूँ वो केस अपने आप वहाँ सॉल्व हो जाता है sir I am sorry sir sir I promise you इस बार केस मैं सॉल्व करूंगा सर अगर मैंने नहीं किया ना आप मेरा ट्रांसफर कर देना सर ओके सर जय हिंद सर क्या हुआ सर सब ठीक है ना कमिश्नर साहब का फोन था कह रहे थे कि कुछ केसेस हम सॉल्व नहीं कर पाते उनकी बात भी तो ठीक है सर है? नहीं यानी ये गोकुल धाम वालों के जितने भी केस आते वो आपके वजह वो लोग खुद ही सॉल्व कर देते हैं यूर राइट पाटिल इन गोकुल धाम वालों की वजह से अच्छा काम करने के बावजूद हम लोग बदनाम हो याद रहे पाटिल अब जो भी केस आएगा हमें सॉल्व करना है हमें मुजरिम को पकड़ना है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना है इस बार केस मैं मैं मैं सिर्फ मैं सॉल्व करूंगा और कोई नहीं मैं करूंगा इंस्पेक्टर चालू पांडे ये सॉल्व करेगा ये सॉल्व करेगा ये सॉल्व करेगा ये सॉल्व करेगा ये सॉल्व करेगा अगर ये सॉल्व नहीं कर पाया तो कमिश्नर साहब क्या मेरा ट्रांसफर करेंगे मैं खुद संन्यास लूंगा और योगी बन जाऊंगा हेलो हाँ कौन पुलिस अरे भाई पुलिस स्टेशन में फोन लगाया था आप पुलिस ही होंगे ना मैं ये पूछ रहा था कि आपका नाम क्या है कौन बोल रहे हैं आप पुलिस को नाम पूछने वाले तुम कौन हो भाई मैं जठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक चालू जी पांडे जी मेरे बहुत अच्छा दोस्त है उनको फोन दीजिए और तो मेरा नाम सुन के उछल पड़ेंगे जेठालाल तुम्हारे नाम में ऐसा क्या है कि मैं मेढक की तरह उछलने लगूंगा नहीं नहीं नहीं चलो जी पांडे जी आप मेढक नहीं आपको शेर है शेर हाँ इट्स ओके पॉइंट पर आप फोन क्यों किया जी जी चलो जी पांडे जी दरअसल क्या है जेठालाल ये क्या है तुमने मुझे संगीत सुनाने के लिए फोन किया है नहीं नहीं चालू पांडे जी ये संगीत नहीं बज रहा ये तो मेरे गोडाउन का शटर बज रहा है क्या हाँ क्या हुआ थोड़ी देर पहले मैं गोडाउन पहुंचा तो क्या देखता हूँ दो चोर मेरे गोडाउन में चोरी कर रहे इसलिए मैं दौड़ के बाहर आ गया और फटाक से शटर बंद कर दिया अभी क्या दोनों अंदर बंद हो गए हैं ना तो बाहर आने के लिए शटर खखड़ा रहे क्या हाँ, खटखटा रहे अच्छा लगता है दोनों चोर म्यूजिकली इंक्लाइंड है, है? अरे भाई चोरों को ऐसे रिदम में शटर बजाते हुए पहली बार सुन रहा हूँ जेठालाल पक्का वो चोर है ना कोई गड़बड़ तो नहीं है ना नहीं नहीं अरे क्या नहीं चोर ऐसे थोड़ी ना कोई रिदम में खटखट आता है नहीं नहीं मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ पहले उन लोगों ने अंदर से दो बार शटर खटखटाया खोलो खोलो ओके तो बाहर से मैंने गुस्से में एक बार वो शटर खटखटाया नहीं खोलूंगा अच्छा ऐसा क्या है दो तीन बार हुआ खोलो खोलो नहीं खोलूंगा खोलो खोलो नहीं खोलूंगा तो आपका वो संगीत जैसा लगा अच्छा आप समझा हाँ अभी चालू जी पांडे जी जल्दी आप यहाँ आइए और उनको पकड़ लीजिए हाँ हाँ जेठालाल मैं तुरंत वहाँ पहुँच रहा हूँ तुम शटर को बंद ही रखना thank you thank you Patil sir मुझे चार राइफलदारी हवलदार चाहिए इस केस में मुझे कोई भी लूपोल नहीं छोड़ना है इन मुजुर्मों को मुझे पकड़ना है और कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है I don't want to waste time. On quick, move, move. ठाणे शिंदे कांबळे मोरे चला लवकर ये सेठ जी क्या हुआ अब गोडाउन के बाहर क्यों खड़े हैं और ये शटर बंद किसने किया मैंने हम्म, क्यों अरे क्यों क्या अगर मैं गोडाउन बंद नहीं करता तो हम बर्बाद हो गए होते सेठ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अरे ऐसा क्यों कह रहे हो अड़ी जब तुझे पता है कि आज मकन छुट्टी पे तो गोडाउन खुला छोड़ के तू कहाँ चला गया था वो सेठ जी दरअसल बावरी जी की मौसी जी की बेटी के बेटे का झुंझुना चोरी हो गया था वो बहुत रो रहा था शांति नहीं हो रहा था तो बावरी जी ने एक मस्त आइडिया लगाया उन्होंने मुझे कॉन कॉल किया और कहा बागेश्वर जी अब खाली हंसी है <laughs> क्यों वो मेरी हंसी की आवाज झुंझुने जैसी है ना तो मेरी हंसी सुनकर बच्चे ने रोना बंद कर दिया और फिर शांति से सो गया वो जैसे ही सोया मैं तुरंत यहाँ आ गया अरे वो बच्चा तो सो गया लेकिन मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए उठ जाता हम्म, ये क्या बोल रहे हैं आप वो तो अच्छा है कि मैं टाइम पे आ गया वरना अंदर जो दो चोर है ना वो गोडाउन का सारा माल लेके उड़न छू हो गए होते क्या अंदर दो चोर है तो हाँ? सीट जी वो कैसे दिखते हैं कैसे दिखते हैं मतलब नहीं मतलब उसमें से एक थोड़ा मोटा है हाँ दाढ़ी है हाँ अरे सेठ जी वो चोर नहीं कमलेश और उसका असिस्टेंट है कौन कमलेश अरे भंगार वाला मैंने उसे फोन करके भंगार ले जाने के लिए बुलाया था दोस्तों इसे कहते हैं गर्म तवे पे खुद बैठ जाना और स्टूल पे रोटियां सेकना या फिर जाते हुए बैल को आवाज देना कहना कि आ बैल मुझे मार यही किया है जेठालाल ने खुद ही अपने लिए मुसीबत को न्योता दिया है तब क्या होगा जब पता चलेगा इंस्पेक्टर चालू पांडे को वो क्या कह ढाएंगे और जेठालाल का क्या हाल होगा मैं तो यही कह सकता हूँ हे प्रभु हे ईश्वर जेठालाल को चालू पांडे जी के गुस्से से बचाना क्योंकि जेठालाल के पास बचने का कोई नहीं है बहाना आप चाहे तो अभी चले जाना लेकिन कल साढ़े आठ बजे जरूर चले आना क्योंकि हसस के जो एपिसोड आप देखेंगे तो हो जाएंगे आप भी दीवाना दीवाना तो बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते रहिए for more update subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos